Cantería, es mentira. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, los Illuminati. Ya tú sabes, la calle prendida. 30-30, Anuel. Apagando velas. ¡Eh! ¡Es mentira! ¡Es mentira la cabra! Y tú a ver que lo voy a cantar ahora mismo en el en vivo para que tú veas cómo que se prende la discoteca. ¿no? <laughs> Hasta ahora mismo. Los Illuminati, la calle de nosotros. Si quieres hacer dinero menor, trabaja conmigo. Dame lealtad y ya mismo te, doy un tiro. Tú me das traición. Mi hermano te va a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. ¡Niño! <laughs> ¡Ah! Ay, vamos, voy ahora. Tú verás, hablamos ahora. Bendición. La calle de nosotros, si me falta te explotan en redes como un también te borramos el ¿Eh? Aquí tenemos feeling, también tenemos choco de boca, cualquiera no, te no, no, de, boca un mamellote. cara Me bro, vamos a romper el crulito. Vamos a romper a los gringuitos estos. <laughs> se vaya a virar los latinos, eh, vamos a romper a los gringuitos esto. <laughs> Cantería, es mentira. La calle de nosotros, la calle de nosotros, los Illuminati, los Illuminati. Ya tú sabes, la calle prendida, 30-30, Anuel. Apagando velas. ¡Eh! ¡Es mentira! ¡Es mentira, la cabra! Y tú a ver que lo voy a cantar ahora mismo en el en vivo, para que tú veas cómo que se prende la discoteca. ¿no? <laughs> Hasta ahora mismo. Por Los Illuminati, la calle de nosotros. Si quieres hacer dinero menor, trabaja conmigo. Dame lealtad y ya mismo te, doy un tiro. Tú me das traición, mi hermano te va a dar un tiro. Ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro. ¡Niño! <laughs> ¡Ah! Ay, vamos, voy ahora, tú verás, hablamos ahora, bendición. La calle de nosotros, si me falta te en el red, como un también te borramos el ¿Eh? Aquí tenemos feeling, también tenemos choco de boca, cualquiera no, te ah, boca un mameyote. Nicaragua eres tú. me bro, vamos a romper el crulito. Vamos a romper a los gringuitos esto. <laughs> Para que se vaya a virar los latinos, eh, vamos a romper a los gringuitos esto. <laughs>